а жақсы қарындаш біз аябай чоң киноларды отабыз мен режиссер сіз маға қазақ қыздың образын жаратышыңыз керек толық қанду казашка болушыңыз керек та анда қымбатырақ болып қалады ғой бәке? байке қанша болады қымбат болғаны примерно бір екі доллар 2000 доллар а неге байке тіл үйреніші үшін қазақстанға барып бир ай жашашым керек анан бияктан тил курстарына барыш керек ошо анан кымбатыраак болуп неме кичине арзаныраак болбойбу мындай кичине болот кичине арзан жок жок байке эч кандай да болбойт так анан мына кылабыз анан мына кылабыз мен сизге миң доллар берем сиз мага метис кыздын образын жаратып бербейсизби атасы кыргыз апасы казак ошондо кандай анда солай болсун байке